Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment imprimer un document A5 sur une feuille au format A4. Le format de la page est A5 Portrait. Nous voulons imprimer deux pages sur un A4 au format Paysage. Fichier imprimé. Cliquez sur Propriétés pour paramétrer l'imprimante. Le dialogue dépendra de votre pilote d'imprimante, mais les options que nous utilisons seront disponibles. Choix du format A4, orientation, paysage. Onglet mise en page, choisir deux pages par feuille. L'aperçu nous montre que par défaut, LibreOffice garde le format de page du document A5. Dans notre cas particulier, nous voulons utiliser le format de l'imprimante. Dans l'onglet Options, cocher Utiliser uniquement la taille du papier suivant les préférences de l'imprimante. Et l'aperçu nous permet de vérifier que nous aurons nos deux pages A5 sur une feuille A4. Pour terminer, voyons le cas fréquent où une page A5 doit être dupliquée sur une feuille A4. Dans notre exemple, pour imprimer deux exemplaires de la première page. Nous gardons le même paramétrage et dans l'onglet Général, nous indiquons simplement la plage à imprimer sous la forme 1,1 et nous aurons deux premières pages A5 sur une feuille A4.